שלום רב וברוכים הבאים לסרטון הדרכה קצר של מערכת מודל. הפעם נעסוק במאגרי אובייקטי למידה אשר ניתן לשלב במערכת מודל בגרסה 2. המאגר שבו אנו נמצאים כרגע הוא מאגר מאור של אובייקטי הלמידה המצויים בארץ ישראל, עיקרם בעברית. המאגר עצמו מקושר למערכת מרלוט, מערכת מאגרי מידע עולמית. כאשר אנחנו מבצעים חיפוש, למשל של תחום המתמטיקה, ניתן לראות שנמצאו 625 פריטים, עם תיאור קצר של כל פריט. באופן כללי היינו בוחרים בכל פריט, עוברים למצב של אה, מידע נוסף ובוחנים אם הרכיב מתאים לצרכים שלנו, מי בנה, מי יצר, מהם מה הפרטים המאפיינים אותו, המטה דאטה. כאשר אנו מעוניינים להוסיף פריט זה, היינו בדרך כלל מעתיקים את הקישור שלו ומשבצים אותו במערכת מודל. במערכת מודל קיים רכיב מיוחד אשר מאפשר לנו לממשק משאבים חדשים אל תוך הקורס שלנו, לשלב אותם. אני בוחר לי איזושהי יחידת הוראה, בוחר במשאב, אני מוסיף קישור לאתר אינטרנט, מזין שם, כותרת למשאב, אולי אפילו תיאור קצר. וכעת ניגש לכפתור הזה, בחר קישור. זמינים לי מאגרי תוכן רבים באינטרנט, אני בוחר במרלו. ומחפש שוב תמטיקה. מערכת מודל אה, שלחה בקשת חיפוש לשרתי מרלו והם החזירו לנו בדיוק את אותה תשובה שקיבלנו כאשר חיפשנו באתר המרכזי של מאור ואני בוחר במתמטיקה דיסקרטית באיזה זכויות יוצרים או זכויות שמורות כפי שקיבלנו את זה, או זכויות אחרות, כמובן זה בתוך הקורס שלנו, אני אשמור על הזכויות בחר קובץ זה. ואתם יכולים לראות שהופיע הקישור. במקור ניתן לראות שהחומר נוצר באוניברסיטה הפתוחה, במסגרת הקורסים הפתוחים שלהם והמשותפים. כעת, בלי להזין אף הגדרה מיותרת, אני שומר שינויים ומציג. ונוסף לנו קישור למשאב למידע המסוים. זה המשאב. אני חוזר לקורס. ריבוי עריכה. כפי שניתן לראות, המשאב כעת משובץ ביחידה הראשונה של הקורס. קישור עליו יקפיץ אותנו לאתר המקורי של המשאב באוניברסיטה הפתוחה. כך מסיפים ומחפשים משאבים במאגר מאור, שהוא חלק ממאגר מרלו, בעזרת התוסף חיפוש במרלו המצוי במערכת מודל 2. בברכה ובהצלחה.